નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના ભાવ રૂ બજારની સ્થિતિ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો જેથી દરરોજના તાજા બજાર ભાવ મળતા રહે તો મિત્રો કોમોડેટી સ્વાદદાતા દ્વારા જણાવ્યા મુજબ રૂ બજારમાં આજે કોઈ વધઘટ નહોતી જોવા મળી જેને લીધે કપાસના બજારમાં પણ ખાસ મોમેન્ટ નથી ક્યાંક બજાર સ્થિર હતું તો કડી બાજુ પાંસઠ રૂપિયા ઢીલા પડતા જોવા મળવાના સમાચાર છે આજે રાજ્યભરમાં એક બાવીસ લાખ મણની આવક હતી જેમાં રૂનું બજાર ટકેલું હતું વૈશ્વિક બજારમાં બે તરફી ચાલ વચ્ચે સ્થાનિક બજારમાં રૂની મર્યાદિત આવકો વચ્ચે ભાવ સ્ટેબલ જોવા મળ્યા હતા પરંતુ કપાસિયાના ખોળના બજારમાં સુધારો હતો મર્યાદિત આવકો રહેતો ચોક્કસપણે ભાવ વધશે ભાવની વાત કરીએ તો હલકા મીડિયમ ફરધસમાં ચૌદસો પચાસથી પંદરસો સારામાં પંદરસોથી સોળસો એ વનને ફોરજીમાં સોળસોથી સોળસો નેવું બોલાતા અને ગામડે બેઠા સોળસોથી સોળસો એંસી ક્વોલિટીવાઇઝ બોલાતા પરંતુ ખેડૂતો હાલ કપાસ વેચવા તૈયાર નથી આજે સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં તેર હજાર મણની આવક ઘટી એંસી હજાર મણની આવક હતી સૌથી ઊંચો ભાવ અને ઊંચી આવક બોટાદના યાર્ડમાં હતી ઊંચો ભાવ સત્તરસો સુધી સુધીનો હતો હવે આગળ જતાં વેસવાલી કેવી આવે તેના પરથી બજાર નક્કી થઈ શકે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલ કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે બોટાદ પંદરસો પાંચથી સત્તરસો મહુવા તેરસો થી સોળસો ને એકોતેર ગોંડલ એક થી સોળસો ને એકાવન જામજોધપુર ચૌદસો થી સોળસો ને એકાવન રૂપિયા ભાવનગર ચૌદસો પચાસથી સોળસો અડતાલીસ જામનગર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને એંસી બાબરા પંદરસો પચીસથી સોળસો ને ત્યાંસી જેતપુર પંદરસોથી સોળસો ને એકાવન રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો અગિયારથી સોળસો સત્યોતેર અમરેલી અગિયારસો છવ્વીસથી સોળસો એંસી સાવરકુંડલા ચૌદસોથી સોળસો એકાવન જસદણ પંદરસોથી સોળસો ને સાઠ રાજુલા એક હજારથી સોળસો ચાલીસ હળવદ ચૌદસોથી સોળસો ને ચોત્રીસ તળાજા તેરસોથી સોળસો ને એકવીસ બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને એક્યાસી રૂપિયા માણાવદર સોળસોથી સોળસો ને સાઠ ધોરાજી તેરસો છથી સોળસો ને એકત્રીસ વિંસ્યા ચૌદસો પંચાવનથી સોળસો ને ઓગણપચાસ ભેંસાળ ચૌદસોથી સોળસો ને અડતાલીસ ધ્રોલ તેરસો પચાસથી સોળસો ને સુડતાલીસ પાલીતાણા તેરસો નેવથી સોળસો ને એકાવન સાયલા તેરસોથી સોળસો ને પચાસ હારીજ પંદરસોથી સોળસો ને સત્તાવન રૂપિયા વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને બત્રીસ વિજાપુર પંદરસો એંશીથી સોળસોના સાઠ કુકરવાડા તેરસો પચાસથી સોળસોના અઠ્યાવીસ હેમદનગર પંદરસો અગિયારથી સોળસોના સત્તાણું રૂપિયા માણસા તેરસોથી સોળસો ચોસઠ કડી ચૌદસો સન્નુંથી સોળસોના સાઠ પાટણ ચૌદસો દસથી સોળસોના ચોવીસ સિદ્ધપુર ચૌદસો પંચોતેરથી સોળસોના ત્રીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસોથી સોળસો સત્તાવન ધંધુકા ચૌદસો અઠ્યાસીથી સોળસો ને